mikwano abalungi abali ku fk television ah, mbajulira programu yaffe enungi eŋŋansi eyigiriza esomesa ate nga eryowoomwoyo programu yaffe beera omulamu omuyembe guno golaba guliko ebibala ekitegeeza kyomuyembe guno omulamu nkwaniriza mu programu beera omulamu ku fk television buli lwa sande esaawa 3 n'omuweereza wo nanyonjo resite programu beera omulamu mu kristo oba oli awo onoobala ebibala ebyobwakatonda beera omulamu mu kristo puroguramu eno egenda kubeerawo buli saawa ssatu ez'okumakya buli lwa sande funa datawo subscribe sharinga likinga ofollowing maama mugambe kojja mugambe senga mugambe nti obulamu obwomwoyo nabwo obufunye emmere bugenda kudda bujya wano ku fk television programu uh, beera mulamu mu kristo tutunuulidde nnyo obulamu obwomwoyo tutunuulidde nnyo obulamu obuli mundamu ggwe era nga tugisimbuliza mukyawandiikibwa ekya petero ekisooka essuula y'okusatu olunyiriri lugenda kubeera lwakuna eky'omuwendo omungi mu maaso ga katonda gwe mwoyo omuteefu ogutalabika ate omuwombeefu basawo ne banyabo ye puroguramu yaffe beera obulamu mu kristo egenda kubeerangawo buli lwa sande essaawa ssatu ez'okumakya togisubwa nz'omuweereza waayo nz'omuteesiteesi era nz'omwanjuzi waayo beerako obulamu bwo obw'omwoyo bunafuna enjawulo ate obulamu obw'omwoyo tebusobola kufuna njawulo buno obw'omubiri ne busigala nga tebulina njawulo puroguramu beera omulamu mu kristo buli lwa sande essaawa ssatu ez'okumakya nange omuweereza wo nanyondo westi o epoke televizyoni abalungi abatulaba tubalamusizzaako nnyo eno ye puroguramu yaffe beera mulamu mu kristo beera mulamu mu kristo eh, puroguramu eno eweebwayo mikwano gyaffe baganda baffe aba fk promotions bakola ebintu bingi so bakubire ku namba zessimu ezeziyita wansi e, tulabike nga ebintu byonna bitambula bulungi program beera mulamu kristo tuli mu nnaku ezamazuukira ah, ezamazaalibwa ga mukama waffe yesu ennaku ez'amazaalibwa zino nkulu nnyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo obw'omwoyo awamu n'obwomubiri tugenda kutegeera ensonga lwaki uh, olunaku luno oba sizoni eno ey'amazaalibwa nnungi nnyo era nga yeetaagisa buli omu okubeera nga agitegeera lwaki abamu tulowooza nti amazaalibwa ga mukama waffe kwe kulya kwe kugula engoye ennungi era osanga n'abakazi abanobye kubanga tebabagulidde engoye osanga abasajja ng'agenza okubba akoze ebitaliiyo kubanga eh, ewaka alina puresure ey'amazaalibwa naye nno nga twerabidde eky'omuwendo petero eh, ekisooka esuula uh, yakusatu olunyiri olwokuna mwe muva puroguramu yaffe eno beera mulamu mu kristo beera mulamu mu kristo ah, agamba atya nti ekyomuwendo ekisinga obukulu mu maaso ga katonda gwe mwoyo ogwambadde ekyambalo ekitayononeka omuteefu era ogutalabika ogwonno gwe gwomwero mungi mu maaso ga katonda kiki ekitegeeza nti mu nnaku zino ez'amazaalibwa tulina okwezza obujja tulina okweddaabulula nga tuzaalibwa wamu ne mukama waffe yesu puroguramu ene ekulembera omwoyo omutukuvu era yatulungamya kati nno nentuula wansi w'ebigere bye okutukutuusaako ebigambo by'abayagadde owulire katwebaze era tusabe n'oluvannyuma tunatandika programu eno kitange omutukuvu w'abatukuvu oli katonda omulungi era oli katonda omwesigwa tukwebaza mukama kubanga oli mulungi tukwesiga kubanga weesigika tukwagala kubanga oyagalika tuze mu maaso go nate mukama okwogera eri abatukuvu abatuddeeyo abatulaba buli omu waali kabaka w'abakabaka alilo lina ebigambo bye yeetaaga awulire katonda aba katonda naye nga nze omuntu tewali byensobola kwogera naddala mu sizoni eno mukama ey'amazaalibwago kabaka w'abakabaka tewali kyensobola kwogera abantu abo ne bakiwulira era ne bakitegeera okugjako ng'oyogedde lwa nsonga gwomanyi bye beetaaga okuwulira kabaka w'abakabaka nzize mu maaso g'omukama kozesa akamwa kange ng'omuzindalo okuyisaamu ebyo byokka by'oyagala bawulire katonda aba katonda bwetunamalira puloguraamu eno mukama ng'olina b'okyusiza okuyita mu kigambo era ng'olina b'oyambye okuyita mu kigambo olabisibwa ogulumizibwe mu kristo yesu omwana katonda omulamu tusabye era ne twebaza abatukuvu ne baddamu nti amiina era amiina abalungi abatulaba Ah, ndi nanyo njoleste eh, omuweleza wo nga bulijjo mu programu yaffe beera mulamu mu kristo ndi mukyala mulokole ah, nsabira ku grace redeemed church ekkanisa yesumbibwa omukyala ow'amagezi omukyala wa katonda omukyala omulungi atumentalize bulungi ah, musumba pastor sara wakoli maama waffe nkutumiddeko nnyo weebale kutuyigiriza kwagala katonda era n'otuwa chance okuweereza katonda wansi wo kabaka wa bakabaka kati olunaku olwaleero tusazeewo tujje okwogera ku bulungi bw'okuzaalibwako tuwe ekisa n'amaanyi okubitegeera abantu abatuddeeyo obawa amagezi okubitegeera kati mikwano abali eyo waliwo obubaka katonda bw'atadde ku mutima gwange mu nnaku zino ez'amazaalibwa ge era nga bwe kityo nga bwe tumalako omwaka ebigambo ebimu waliwo ebigambo bye twetaaga okuwulira waliwo ebigambo bye twetaaga okussa mu nkola waliwo ebigambo bye twetaaga okutambulirako abantu bali eyo beetala bambuka bakkirira bagenze buli wamu bafumbye emmere buli omu akoze kyakola naye nga omubuuza lwaki akikola ng'agamba nti nkikola lw'amazaalibwa naye nze abuuza amazaalibwa ga kristo ogamanyi nga ki gakola ki mu bulamu bwo bw'owulira nti kristo azaaliddwa mu ndamu gwe bw'owulira nti kristo azaaliddwa lunaku lwabiri mu ttaano desemba gwe ki kyofuna eki kyoyiga so olunaku lwaliro nzize tugabane ku kigambo kino kigenda kuva <clears throat> mu matayo essuula yakubiri tugenda kusomako wawanvuko tusobole obitegeera n'obinyonyoka ŋambye nti matayo oba mathew chapter 2 atuagambye eh, bweti nti awo yesu bwe yazaalibwa mu beserekemu ekya buyudaaya ku mirembe gya kerode kabaka laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e yerusaalemu nga bagamba nti aliruddawa oyo eyazaalibwa kabaka w'abayudaaya kubanga twalaba emunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza olwokusatu kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira era n'ab'e yerusaalemi bonna olwokuna n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisi ab'abantu n'abawandiisi n'abawandiisi n'abantu n'ababuuza nti kristo azaalibwawa olwokutaano nabo ne bamugamba nti mu beserekemu ekya buyudaaya kubanga bwekyawandiikibwa bannabbi bwekit bwekyawandiikibwa bwannabbi bwe kityo nti naawe beserekemu ensi ya yuda toli mutono mu balangira ba yuda kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange isirayiri olw'omusanvu awo kerode n'ayita abagezigezi kyama n'ababuuliriza nnyo ebiro emmunyeenye bye yakamala okulabika bayibuli bwe bayiyo saza ku kigambo emmunyeenye olw'omunaana n'abasindika ebeserekemu n'abagamba nti mugende munoonye mugende munoonye mugende munoonye nnyo mulabe omwana bwafaanana naye bwe mumulabanga bwe mumulabanga ne mujja mumbuulira nange ndyoke enzije musinze bwe baawulira kabaka ne bagenda laba emunyeenye eyo gye baalabira ebuvanjuba n'ebakulembera nejja n'eyimirira waggulu omwana waali olwekkumi lwensinga okwagalawo bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka n'essanyu lingi nnyo ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana maliya mu nnyina ne bavunama ne basinza omwana ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo ebya zaabu n'obubaane n'omugavu bassebo ne banyabo ebigambo bye tuwulidde ebyo buli omu asaana abyefumiitirizeeko kristo azaalibwa okuzaalibwa kwe ajja maama we maryamu abeera olubuto olubuto olwo yalina omwami we gwe bayita yusufu yusufu agenda okulaba mukazi we nga tamumanyanga naye ng'ali lubuto yusufu yali mu nteekateekezi wa samaliyamu agenda okulaba ng'ali lubuto yusufu n'ayagala okwekuba maliyamu nga yeebuuza ng'omuntu omulala yenna bwe yaali badde ng'omukyala gwe ŋŋenda okuwasa ate olubuto lwani omuntu yenna asobola okwekyusa oba asobola okwebuuza ebibuuzo bingi oba oliawo n'okwekuba kaakati yusufu agenda okwekuba alaba omukyala gw'agenda okuwasa omukyala gwali mukwogereza ali lubuto malayika wa mukama amulumba ekiro amugamba oyo omukyala tomuta oyo omukyala olubuto lwali si lwa musajja yenna wabula lwa mwoyo mutukuvu kristo ajja azaalibwa bwazaalibwa azaalibwa ku mulembe gwa kabaka kerode bwamala okuzaalibwa waliwo abaawulira amawulire g'okuzaalibwa kwe basebo ne banyabo olieyo oli mukutegeka onoonya nyama onoonya sente onoonya buli kimu weetegekera mazaalibwa ga kristo ne bano abasajja bwe baagenda nga bagenza okunoonya kristo bayibuli egambye nti waliwo emunyeenye gye baalaba eyali eva ebuvanjuba kiki entegeeza mu kino kristo okuzaalibwa kwe ye munyeenye gye tulina mu bulamu bwaffe etwakira n'etumulisiza basebo ne banyabo osobola okubeera nga njogera ebigambo bino nga olina ekizikiza ekikutte mu bulamu bwo bwe njogera ekizikiza kisobola okuba nga kizikiza kya mirimu otambudde n'onoonya emirimu ku bubwo nga gibuze otaddemu ssente zo ne bigaana olina ab'oluganda abasobodde okukuteekateeka abasobodde okutwala mu masomero abasobodde okukwata ku mukono ne babako ofisi ze bakuteekako naye byonna ne bigaana nkugamba olunaku olwaleero nti byalibanga biganye lwakuba weekulembedde lwakubanga biganye lwakuba okyali mu kizikiza bwokkiriza kristo n'azaalibwa mu ndamu ggwe bano abasajja bwe batambula emunyenye ye yabakulembera kitegeeza ki nti kristo kitangaala kasita omukkiriza n'ajja mu bulamu bwo afuuka ekitangaala afuuka emmunyeenye eyo egenda okubeera ngaekumulisiza bintu bingi bye tutambuddemu oli eyo amaka gakufuukidde amaka okaabye n'amaka leero gatambula bulungi enkya ne gagaana luli ne biterera olala ne bigaana abantu bangi bali eyo beeyombeke ddaga nze nakoowa abasajja abasajja bagamba nze nakoowa abakazi naye emikwano njagala okubagamba nti kyalibanga ekitutawaanya kuba era nga tutambulira mu kizikiza omuntu atambulira mu kizikiza tolaba biki bikuli mu maaso byogenda kwekoonako tolaba nsozi zikuli mu maaso zogenda kwekoonako naye bwokkiriza kristo n'ayingira mu bulamu obwo afuuka emmunyenye ekumulisiza era waliwo oluyimba lutera okuyimba tugamba nti munyenye yenkya empologoma ya yuda yesu omwana gwendiga ye gwe omulyango gweggulu njagala gwe munyenye yenkya mpologoma ya yuda yesu omwana gwendiga ye gwe mulyango gweggulu basebo ne banyabo emunyenye yenkya bwekumulisiza ekumulisiza omaze kukkiriza bano abasajja baba bagamba nti kristo azaaliddwa bakkiriza ne batandika okutambula ne babuuza emunyeenye eyo eyasembayo twagira baluddawa era bwe baagisanga emunyeenye eyo yabakulembera kitegeeza kiyabamulisiza ne batwala ewali omwana bwe yali agenda mu ggulu ng'amaze okuzaalibwa n'akula ne bamukomerera ne bamuziika n'azuukira yagamba nti sibalesse mweka sigenda baleka nga bamulekwa naye ngenda balekera omubeezi omubeezi oyo bwe yatulekera basebo ne banyabo bwomwekwatako akukulembera n'akutwala kubanga awali omwoyo omutukuvu kristo abaawo batambulira mu busatu kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu kitegeeza nti bano we babeera emmunyeenye ebeerawo ngaeyaka mikwano kkiriza emmunyeenye eyake mundamuggo kirisa munyenye yake mirimu jo omaze banga dene ngoli mukubona abona bakuwa mulimo wano babaga baga kugwe na kubiri ne ne bakugoba ku mulimo kitegeza ati nti wali banga we kulembede nga gwe tukirize munyenye ne tukulembere krista azalibwe mu zino ze tusigaziza enaku z'omwezi zero ziri abiri musatu naye ku nnaku z'omwezi abiri mu ttaano kristo olwazaalibwa tuleme kujaguza bujaguza kulya mmere tuleme kwambala bwambazi ngoye empya wabeewo ekipya kyetukyusa munda muffe wabeewo ekipya kyotunuulira ogambe nti kristo mutuufu bwe yazaalibwa bwe twali tujaguza amazaalibwa ge kino ne kino ne kino kyazaalibwa oba nekidda bujja munda yange kkiriza emunyenye kukulembere emunyenye bwenekulembera togenda kukoowa tulumiddwe nnyo emitima kubanga twekulembedde nga ffe tugudde nnyo mu biko kubanga twekulembedde tusinga ffe naye emunyeenye bwetukulembera tuba tujja kuyitawo emunyeenye bwekukulembera tosobola kwekoona nawe olowooza emirundi emeka gye weekoonye otambudde bw'otomera ebisenge otambudde obusozi nga buwanvu nnyo ng'owulira tokyasobola naye byonna byonna bibaddewo lwa nsonga nti tokkiriza emunyeenye eno okukukulembera omwaka nga gugenda okuggwako basebo ne bannyabo wakati nga tuli mu kujaguza okuzaalibwa kwa mukama waffe yesu olina ebintu bingi byoyagala okutuukiriza olina ebintu bingi omwaka guno byewayingira nago omwaka guno ngoga nti kino nekino nekino nekino njagala kubikola era njagala bituukiriza oba oli awo walibanga tebituukiridde si lwakuba nti katonda waffe takoze si lwakubanga nti takyakola si lwakuba nti amaanyi ge tegaliiwo naye ebiseera ebisinga obungi tukozenga ffe bwe twagala osanga omusajja omwoyo mutukunakuga nti oyo waali mulese kubanga yakukulembera yakumulisiza yatunuulidde ebirowoozo byoyo omusajja yatunuulidde pulaani omusajja oyo zakulinako naye gwe n'ogamba nedda olw'okuba twayiga netumanya nti omubiri guwakana n'omwoyo kakati ye nga bwali mwoyo n'akugamba n'ogaana n'akugamba n'ogaana n'osalawo okubikola mu ngeri yo nga bwobikoze naye njagala okuzaamu amaanyi nti newankubadde omwaka guno gugenze guweddeko byewaluubirira byewayagala byewawandiika ku kipande twebifunye tuddeyo mabega twebuuze nti binnemye naye nkoze kyenteekeddwa okukola basabo ne banyabo abantu abamu tutudde tunoonya mukisa naye yagamba atya nti anaawa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe bayibuli terina weegambira nti katonda agaba sente terina weegambira nti agaba obugagga naye omukisa gwe gwe gugaggawaza basawo ne banyabo kiki kyokola kyolaga katonda nti kino kyenkola nteeraamu omukisa abantu abasinga tukoze ebintu bingi naye nga bimala kutulemerera n'otuukayo wali obitandikanga ggwe n'oyimirirayo nga ggwe n'ogamba a ah, nze nga lwesita omwaka guno njagala okukola kino njagala okukola kino njagala okukola kino kati bw'otuuka mu gwomukaaga ngaolabanga ebitakoze olwo n'okyuka n'omugamba naye mukama nakugamba njagala kino ne kino ne kino naye mukama tolina kyokoze waalibanga bikulemye byonna lwa nsonga nti tokkiriza emmunyeenye ekukulembere tokkiriza emmunyeenye ekumulisize bano abasajja bakkirize munyeenye bakulembere bayibuli egambye nti ne bagoberera emunyeenye basebo ne banyabo ne bagoberera emunyeenye emunyeenye bwemala obbagobere obbakulembera egenda ebamulisiza era weyatuukira bweti weewaali omwana kikyentegeeza mu kyo nti byonna byonna bisobola okuba nga biganye nga biganye lwakuba gwe obyekoledde byonna bisobola okuba nga bikulemye kkiriza nti biremye ggwe naye kristo tebinaba mulema bwona omukkiriza najja mu bulamu bwo bwona omukkiriza mweno sizoni gye tulimu nga amaaso gebirowoozo byo obijje ku nkoko obijje ku nyama obijje ku ngoye empya obijje ku buli kintu kyonna nomugaa nti nkwetaaga ozaalibwe buto munda yange ebyona byona bijja kugendera bulungi mbakakasa nti omwaka gwe tugenda okutandika togenda kuguyitamu togenda kuwangula okujjako ngaokkirize munyenye nekulembera ebisoomooza mikwano bingi bye tuyitamu tuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo njogera ebigambo bino ng'olina abalwadde naye nga nawe weebuuza kikiffe kye twaba mukama twakukola ki ng'ebibuuzo olina bingi nnyo mikwano njagala okubagamba nkya ya leero nti ebikulemye byonna byonna byonna ebitakoleddwa waalibanga emunyenye tekukulembedde kyokka ate era esobola okukulembera ne wabaako ebikubaako ngaeyagala kuyigiriza bayibega nti byonna bikola ku lw'obulungi eri abo abakkiriza bw'ona okkiriza ekukulembere nti gwe ne woolabanga obuzibu abakwetoolodde ne bwebanaalabanga ebizibu abakwetoolodde ne bwebanaalaba nga bizibu kwenkana bitya bwe munyenye bwenaaba ekkulembedde ojja kuyitawo era ojja kutambula obeeko w'otuuka tulina amafuta ge tutambuliramu ah, waliwo abakyala bali mu bayibo baagenda ne balinda omugole abawala bano bwe balinda omugole ne beetegekera amafuta naye abamu ne bakuma ettaala zaabwe nezaaka ti ne wabaawo abagezigezi ne bagamba aa ezaffe katuzitereke kyokka ti ne wabaawo abalina reserved oil omwaka guno nga tugenda ogutandika era nga tuli mu nteekateeka ez'amazaalibwa ga mukama waffe yesu wereservingiddeyo oil anaakuyisa mu mwaka guli ogugenda okujja biri abiri muesatu twetaaga ekisa ekyenjawulo twetaaga emmunyeenye etukulembere mbakakasa nti emmunyeenye bwenaatukulembera tetugenda kwesa ddala emunyanye bweneetukulembera tugenda kuba tutegeera nti wano waliwo ekinnya naawe lowooza binnya kibyoguddemu ebinnya bingi oli mu kukaaba olina ennaku ku mutima olw'ebintu ebikutuuseeko ng'amazima otuula nogaa nti singa nategeera singa namanya saagala weesalire musango saagala ogwemu maanyi naye ekituufu eh, kiri nti kiriza kristo ayingire mundamu gwe kiriza kristo azaalibwe bujja muyite azaalibwe mu mirimu gyo abasinga tutandise bizinesi naye ngaogitandise nga gwe nga ne bwanoonya waayingiriramu omwogerako bwogezi bakubuuza bizinesi yaani yange yange yange n'abaana bange kati katonda abijjiramu wa ngaoma bamaze okukola loosi nga mm, babbi bamaze okujja ne bakubba ate awo wodda gyolina nga naye mukama lwaki bino obirese kubanga lwaki abirekawo mugamba bizinesi yiyo abaana boolina nina wenabadde nga nziika ah, omwana yafudde nga muto naye omukyala omu yabadde ayogera ne maama w'omwana ono yamugambye ebigambo bino yamugambye nti waali badde oguma kubanga abaana katonda atuteresa baterese abaana betulina siba nanyini baana abo bwajja nakugamba nti abaana bange mbagala actually nokugamba takugamba kubanga olumundoza singa yakimanya nti singa atugamba nti mbagala olwomukwano ne bondage gyetulina n'abaana tewali asobola teri muzadde asobola kukkiriza kugamba mwana we nti kati nze nzikiriza yiyo mutwale naye olwokuba tuli tuli tuli tuli bateresi tutereka buteresi nti kristo atuteresa ebibye n'amala najja n'abitwala obudde bwonna waayagalidde naye munange bino byebiro bwe twesangidde ng'abaana baffe olaba reeti y'abaana okwonooneka egenze waggulu nnyo olowooza lwaki nti abaana twabajja mu mikono gya katonda twabamuggyako ne tubayita abaffe kyokka ng'ate era ku nkomekerero tewali gye tubatwala kubanga obulamu bwabwe buli mukristo era yabalinako obuvunanyizibwa so kwata ebintu byo byonna obikweke mu munyeenye omugambe mulisiza abaana bange bamulisize ah, ku masomero gye bagenda nze fiizi nzikwata n'enziwaayo ennyingi ez'obugubi n'enzikwata n'enziwaayo ne bw'oba tobamulisiza bw'oba tobasooseeyo Eh, tebagenda kubeera n'amagezi kakati mikwano kwata abaana bo okkirize emunyenye bakulembere kwata amakaago okkirize emunyenye ekumulisize mu makaago kwene abalungi abatwala ku fk television tukomyewo tusooka obetondera kuma byabazungu bino nga omubimanyi bitukyankalanyiza kwe kukyusaamu studio naye mbadde nkyabagamba nti osobola okutoola sente nyingi n'owaayo omwana ku somero naye bwobanga bw'oba nga tokkiriza munyenye kusookeyo omwana oyo tasobola kuba na magezi era ayinza obutabikola bulungi kyetwetaaga kiri kimu mu nsi muno munyenye kutukulembera kagube mukwano kababe basajja osobola okuba nga olina omwami ngaakutawaanya naye bw'omuteeka mu maaso ga katonda asobola okuba nga akutawanyiza lwansonga omwagalanga gwe owoza nze mpulira mwagala nga omwoyo omutukuvu ne bwagezaako okwogera kugamba mwagala buli kimu ne bwekiraga nti tekirina kuba gweosigala omwagala lwansonga ntokkiriza munyeenye ekukulembere emirimu gyaffe tugitandise nga ffe nabaganda tugitandika nga ffe nokola mirimu gy'abaana nokola bino byabaana basawo ne banyabo okomekerera nga emirimu egyo era gijjo gikutawanyiza nga gwe naye bwobikwasa katonda nakukulembera ngaemunyenye emulisiza wabawo ebintu ebimu byagenda okukutaasa ngaolusi obadde tobimanyi tutomedde enkonge tugudde mu binnya eh, tutomedde ebisenge lwansonga tutambulidde mu kizikiza nga bwe nabagambye so mweno sizoni nga kristo eh, azaalibwa nga tujaguza amazaalibwa ga mukama waffe yesu twekuba emitima twebuuze nti buli kyenina munyenye yenkulembedde oba nekulembedde nga nze mbikoze ntya bingi ebikulemye naye ekyamazima kiri nti kolabika obikoze nga ggwe bwana okkiriza omunyenya nakukulembera ebintu ebisinga bigenda kwangua waliwo bakwano bange abali eyo ah, nze omusajja yamenya omutima nze omutima omutima nedda sikuwa omutima gwo oguwe kristo kubanga yeyekka tamenya mutima yeyekka abeerera ayogera ekigambo nekisigala nga kiri bumu leero jo naluli nga tujaguza amazaalibwa agamukamafeso tukkirize azaalibwe munda mumitima gyaffe azaalibwe mu baana baffe azaalibwe mu byonna ebyaffe bwajja munda yaffe oba bwe tumukkiriza nakka munda yaffe afuuka emunyeenye etumulisiza emunyeenye etuyisa abalabo balowooza ntitusobola kuyitawo emunyeenye etugaya guidinga kubanga munyenye bwe kumuliziza nolaba nti eryo jjinja oba tosobola dyekunaku kubanga oledi oba omaze okuliraba naye obuzibu olumu obubeerawo kwekusanga ejjinja notomera litomere lwansonga nti otambuddemu nzikiza kristo bwajja mundamuffe bwajja mubulamu bwaffe bwajja mu baana baffe bwajja mu mirimu aleeta ekitangaala eyo emunyeenye yokka gye tulina okugoberera ate nga emunyeenye ofcourse etambula eyaka kakati nga tujaguza amazaalibwa ga mukama waffe yesu tusabe nnyo emunyenye eyo eyake mu bulamu bwaffe tugenda mu mwaka bbiri abiri mu esatu mikwano mbagamba nti tewali kyogenda kukola nekiyitamu tewali kyogenda kukola nekibeera successful okugyaku ngaokkiriza emunyenye nekukulembera emunyenye bwe nekulembera ogenda kumanya woba okusuubula ebintu bintu kibe weetaaga ogenda emunyenye bwe nekulembera yagenda kuleetera abacustomers abatuufu era abali genuine eri omulimu ogwo so kkiriza emunyenye ekukulembere mu buli kimu business kijolina mm, mulimu ki gwoliko ah, otambudde kyenkana ki ngaonoonya emirimu byonna byonna nga bimaze okugaana tukirize nti omwaka guno waliwo ebiganye nebiganye lwakuba ffe biganye lwakuba tukekulembedde naye ku mulundi guno tukkirize kristo tumukkirize ajja mu bulamu bwaffe tumukkirize munyeenya eyeyake gwena eyaka mbakakasa nti waliwo tugenda okutuuka n'ensi yeewuunye ebuuzeawo mwatuukawo mutya ebyo mwabikola mu tutya naffe tuli bagana nti emunyeenye twakkiriza netukulembera bano abasajja betusomyeku bakkiriza emunyeenye nebakulembera era emunyeenye we yabakulembera nebamuliziza bayibuli egambye nti yabakulembera nebamuliziza paka awaali omwana kitegeeza ki nti kristo bwona okkiriza najja mu bulamu obwo agenda kutandika okukulembera ngaemunyeenye bw'anaatambula ajja kutuuka wolina okubeera bw'anaakkiriza n'atambula ajja kutwala ebibyo byonna webirina okubeera so kati byonna tubikole nga twetegekera amazaalibwa nga twetegekera amazaalibwa ga mukama waffe naye tulowooze nnyo ku munyeenye eyetukulembera nga ne munyeenye eyetukulembera ye kristo bonaoba omutadde mu bulamu bwo ebisomooza tebigaana kujja kubanga yatugamba mugume mu nsi mulimu ennaku nnyingi naye mugume kubanga mpangudde ebisomooza tebisobola kubulawo naye ekisinga obukulu situla omutima gwo situla abaana bo situla ebibyo byonna nabagambye nti abaana betulina tubaagala nnyo naye abaana si baffe omukyala yayogedde n'agamba nti baterese buteresi tutereka buteresi abaana okubaterekera nyinibo kubanga obulamu yabulina so kikyeŋŋamba mu ekyo nti zitula ebibyo byonna mwino festive season mumazaalibwa nga tujaguza amazaalibwa ga mukama waffe situla buli kintu kyo situla abaana bo situla amakaago situla omwami wo situla bizinesi zo obulamu bwogwe ngaomuntu busitule bonna obwakristu bona obumuwa nkukakasa agenda kukulembera ebisomoza nabo binaaba bitya bayibuli egamba nti mumazzi amaanyi sigenda baleka wabula n'omuliro nga gwaka tegugenda kwokyeradde engoye zammwe kyoyitamu osobola okukiyitamu ngaolaba nti kizibu ne bona obeera nemunyenye nga ekulembedde ejja kukulungamya ojja kukiyitamu ng'abakwetolodde balaba kizibu naawe wenyini oyinza okuwulira nga tokyasobola naye buli lwomanya nti olina emunyenye buli munyenye lwebeera mu ggwe oba otambulira mu kigambo kye eba ekuluŋŋamya kubanga yagamba ati mujje gyendi mumwe n'abakoye n'abazitowereddwa nange n'abawumuza nga twetegekera amazaalibwa aga mukama waffe yesu tulowooze nnyo ku kristo okuzaalibwa obujja mu nda yaffe nze abuuza kristo azaaliddwa mu ndayo oba ogula buguzi nyama nakulyangoye nakwambala ngoye mpya bakwano mwaka bbiri abiri mwesatu olina bingi byoyagala bayibe egama tuwandiika okwolesebwakwaffe ku bipande buli anaakulaba dduka embiro naye ne bwona okuwandiika nga tokkirize emunyeenye yeekukulembere nga tokkirize munyenye ye kumulisize mukwano bisobola obutagenda bulungi kkiriza munyenye ye kukulembere mu byonna bwenakukulembera omwaka gugenda kwanguyira olina ebibuuzo bingi byeweebuuza naye bwoba weebuuza kitegeeza nti obyebuuza lwakuba tolina munyenye emunyenye bwekumulisiza byetuyita eh, ekyokuddamu emunyenye weekumulisiza wesanga oli mulwadde eyogera lulimi lulala kubanga awali obulwadde ebyemulisa wali bulamu awali obwavu ngaemulisa awali obugagga ekuwa weizi ez'okuyitamu ekyo ekintu naye buli lwofuna ekizibu buli lwofuna okusoomoozebwa ate ng'oli mu kizikiza abantu abasinga bafuna okusoomoozebwa bafuna okulemesebwa bafuna kyalengezi mu bulamu naye akyamazima nga tewali webasobola kuddukira naye njagala okugamba olunaku lwaleero nti mu kristo mokka mwe muli ekiwummulo mukristo mokka mwogenda okuwumulira mwogenda okusanga emirembe mwogenda okusanga okuddamu mikwano nga twetegekera amazaalibwa ga mukama waffe abaana bo bategese otya nga tonategekera abaana bagulira ngoye obalaze nti waliwo emunyenye alina okubakulembera obalaze katonda omulamu ngaemirimu gyo tonakugamba nti ah, asizon eno twakoze okkiriza era omanyi bulungi nti emunyenye eyo yekukulembedde okutuuka awo booli so ebyo byonna nga bigenda mu maaso twagala okubagamba nti tunyweze kristo mu bulamu bwaffe ngaemunyenye etumulisiza era egenda okutuwanguza kati nno nga tumaliriza ebigambo ebyo obuwulidde bulungi naye agamba atya nti ah, amukkiriza n'amwatula n'akamwaka yo yekka alirokolebwa era aliweebwa obulokozi kati kristo bamukkiriza n'akamwako bamukkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako okuweebwa obutuukirivu kaakati buli amuyita yenna ayanukula akonkona agulirwawo ekiri gyoli lwaki oyisiziyos okusalawo okubeera omulamu mu kristo kati olina kubeera mulamu mu kristo ngaokkiriza kristo n'abeera mulamu gwe bano abasajja beewaayo baali basobola okutuula we batudde ne bakaba bw'aliba azaaliddwa tuli mulaba anti azaaliddwa tuli mulaba naye beewaayo ne basituka nga bawulidde omwana kitereeza ki nti ye ogugwe gwaggwa waliwo paati ezizo z'olina okukola ng'omuntu kiki ky'olina okukola kumukkiriza omukkiriza na mutima gwo noyatula n'akamwako okuweebwa obutuukirivu era natandika okutambula naawe kati nga tumaliriza ogenda kuddamu essaala eno obuba oli awo byonna binaatereera ngaomaze okuddamu essaala eno ah, atulaba ogenda kuddamu essaala eno nange etuyambe okukkiriza emunyeenye okutukulembera kubanga ayagala abo abamwagala n'abanyiikira okumunoonya bali mulaba bayibo bwegamba so kati tumukkirize era naye anaatusemberera gamba nti ayi yesu olunaku olwaleero nzize mumaaso go nga njagala ondokole sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu nkoze bingi naye byonna mbikoze mubutamanya olunaku olwaleero nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose okuva n'olwaleero beera mukama w'obulamu obwange omwoyo omutukuvu anyambenga okunnuŋŋamya okwawula ekibi ku kirungi taata olunaku luli ng'okomawo okulonda abatukuvu bo ng'okomyewo okunona abantu bo mbalwemu ku abo abasaanidde olunaku luli olw'entebe ey'omusango nga nyimiridde ku mmeeso y'omusango olina kugamba nti tommanyi mukama nsazeewo okulokoka njatudde n'akamwa kange nti ndokozi era nzikiriza n'omutima gwange obeere mu mulokozi w'obulamu bwange nyamba okumpanguza nyamba okunwanirira nga tulimu eno sizoni mukama kino kyekirabo ky'oba osinga okumpa ekyokundokola njigiriza amakubo go njigiriza enkola zo mukama nange naagondanga onoobeeranga katonda wange onoobeeranga katonda w'ennyumba yange onoobeeranga katonda w'abaana bange tonkwasenga nsonyi mpaka lwolidde okunnuma mu kristo yesu omwana wakatonda omulamutusabira era netwebaza amiina era amiina kati ngenda basabira abayatudde mwenna tugenda kusaba okuyita okuyita mu puroguramu eno mbasabire tuyite mu krisimas bulungi mumazaalibwa ga mukama waffe era n'omwaka ogujja tuguteeke mu mikono gya katonda kitange omutukuvu w'abatukuvu oli katonda omulungi tukwesiga kubanga wesirika oli bwa mukwano kubanga gwe totuleka era totulyamu lukwe bwe twogera mukama owulira ogamba tujje mu maaso go tuteese tujje ku mmeeza ebibi byaffe nabiba bitwakadde nga bendera emyufu onoobinaaza n'obifuula omuzira taata tujja mu maaso go nga tumanye nti twayonoona naye taata tukkiriza era otunaaze bujja kabaka w'abakabaka bayiba egamba nti ebyo byonna nga bimaze okuvaawo tubeera kitonde kijja kati tuzze mukama nga abaana abatamanyi kyakola okukola tusaba omukono gwo gutuwanirire mukama nga tuli mu kujaguza amazaalibwa ago kabaka w'abakabaka zaalibwa mu bulamu bwaffe mukama zaalibwa mu baana baffe taata twagala okulaba mirimu gyaffe tukulembere ng'emmunyeenyi mukama otumulisize mu maka gaffe otumulisize mu mirimu gyaffe mukama totuganya kwesitala katonda aba katonda akabibwe kaba ku kkono tuyise ku ddyo abantu bano mulimu abalwadde mukama tukwegayiridde kabaka w'abakabaka oli musawo abasawo gwe bayita omusawo taata wali omuli obulwadde gwojja nabulamu oyoka era katonda aba katonda mu kigambo kyonoga nti tukuyite nawe onootuyitaba mukama nzize mu maaso go ku lwekibiina ekinene ekindaba balina okusoomoozebwa okwenjawulo balina we bayita katonda aba katonda balina amaziga mukama balina ebibuuzo katonda aba katonda naye nkwegayiridde mukama nga tujaguza amazaalibwa go kabaka waba kabaka leka wabeewo omukazi gw'oyamba naye aligamba nti bwe nawuliriza puroguramu eno mu mazaalibwa aga 2 22 katonda yakyusa obulamu bwange katonda yazaalibwa bujja mukama nga batalina mirimu gyebawe nga batalina baana bawe mukama nga balina ennaku gyebajjako katonda aba katonda abasobeddwa bayambe mukama abatalina kyakuddamu beera ekyokuddamu wambatira emyoyo gyaffe katonda aba katonda gyegisaasaanidde kabaka w'abakabaka abalina amaziga mukama waliwo abafiiriddwako abaagalwa baabwe nga tebamanyi nakyakukola tebamanyi nawakulaga katonda abakatonda kyenva nkwegayirira mukwano gwange taata bayambe ssebo onyige ebiwundu ebiri ku mitima mukama onyige ebiwundu ebiri ku mitima katonda abakatonda ofuuke ekyokuddamu kyaffe mukama ofuuke ekyokuddamu kyabantu abo katonda abakatonda amazima gali nti bwotatuyamba tewali agenda tuyamba tunaddukirawa we tutaddukire gyoli ani anaatutegeera nga gwe totutegedde yegwewekka omwesigwa gwe tusobola okwesiga yegwe ka tasobola kutulyamu lukwe mukama o ekigambo kyo kinywerera era nokiyimirirako taata naffe kyetuvudde tusalawo okukabirira gwe katonda aba katonda ensinga emaze okukola lipooti abantu abo babakozeeko lipooti mukama muguno omwaka oguwedde nga bagamba era ennyumba emulemi okuzimba era omwana tamuzadde mu mwaka guno era tafunye mulimu mu mwaka guno era omwaka guno guganye ng'ensi emaze okukola lipooti ng'ensi erimu okutusekerera mukama egamba nti kabalaabe taata oleeta ekigambo ekigambo ekijja mukwano gwange kyenva nkwegayira mukama kulwabantu abatulaba katonda abakatonda sebo bayambe mukama bayambe kabaka wabakabaka oleete ekigambo ekijja mukama ozaalibwe munda mumitima gyaffe mukama emyoyo gyaffe gisobole okubeera emiramu biri abiri muesatu mukama tumutadde mumikono gyo taata tukulembere nga emunyenye eyaka otumulisize mukama omulisize abaana baffe katonda abakatonda omulisize abaami baffe mukama amaka gaffe taata wagamba ogenda kuzimba ekkanisa ku lwazi ne emiryango gy'emagombe tegigenda giyinza tuzze mu maaso go nga tukwegayirira tusimbe ku lwazi mukama ebitakoleddwa mukama mu bbiri abiri mu ebiri tukwegayiridde leka okwagala kwo tukolebwe mu bbiri abiri mu esatu tuwe obulamu obusinga okutegeerwa tuwe okuganja okusinga okutegeerwa omukisa gwo gwe gugaggawaza tuyiseewo ensi werowooza nti tetusobola kuyitawo tulungamye mu makubo ag'obutuukirivu mukama tukwegayiridde tuyambe awatali gwe tetusobola bbiri abiri mu esatu mutadde mu mikono gy'omukama we mwegulumize ng'ensi etulese ng'eŋŋanda zitwabulidde tusigazizza gwe mukama totuleka katonda aba katonda totuleka gwe omuyinza ebintu byonna tukwegayiridde nga tujaguza amazaalibwa ago mukama zaalibwa munda mu bulamu bwaffe naffe tunayogera tunakuweera obujulizi mu kibiina ekinene nti omwaka bbiri abiri mu ebiri kristo yeyali azaalibwa yazaalibwa mu bulamu bwaffe yazaalibwa mu baana baffe yazaalibwa mu maka gaffe kola okusukuluma n'okutegeerako okumanyaku omwana w'omuntu mu kristo yesu omwana wa katonda omulamu tusabye era netwebaza amiina era amiina eno eprogramu beera mulamu mu kristo beeranga mulamu mu kristo yamba omwoyo gwo oba oliawo n'omubiri gunayambibwa bona obeera omulamu mundamu gwe n'ebyomubiri binaatereera eno eprogramu beera omulamu mu kristo omuweereza wo nga bulijjo omutesitesi waayo mbeera nanyonjolesite nga nkulemberwa omwoyo mutukuvu beera bulungi mary christmas and happy new year